Sultan al ciui, jen ivo die vie dio, kai hodian lokte ni ludos tri flash ludoin. Nu, ci tiun ludoin montris al ni Chuck Smith, kai ili estas ege amuzai. La unua ludo kiu ni ludos estas nomata Kuo duobla vo o kai mi supposes ke gi havas tiun nomon pro la facto ke vi devas uzi tiun clavoin kiam vi ludas. Ah, mi supposes ke mi simple montros al vi nun kai kiel vi povas vidi estas kuranto kaj mi devas kurigi lin eh eh eh eh ne ne fek tio mm, ne <clears throat> do mi movu la piedon kaj tiam la alian tiam fek movu la piedon tiam la alian piedon ne de nove ciam ah so de kapen Ups, ik <laughs> Eh? Alla fine vengo! Ehi! Mi trovas manieron per haki la ludon. Oh, mi si volas kiom longe mi povas fari ci kion per atingi la finon. Ne, oh ne, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ne, ne, ne! Oh, detto di mettere. Faru la vermon, faru la vermon. Faru la verman che ni vodia Mi volas atingi tridec metroin Fec miei fingroi ege doloras min oh. Ah. Uh, uh, ah, unu momenton, unu momenton ah. Antauen a fina venca Zamenhof attendas vintie Antauen Alla fina senka kai la duo ludo kiu ni ludos estas nomata kainzo en kai vi simple devas bari la capon de kain de la centra cerclo char se li atingus tiu lokon li cantos mi estos en la zon do au uh, io alian en fek fakte estas ege malfacile diri tion kiam mi ludas Do, nun mi simple ludos iomete, kai mi vidos ciu mi povos fari gym vi ne povas atingi gin kaj mi estos ĉi tie ne ne ne o oh, fek al via kapo <laughs> kaj no kaj mi gajnas monon se mi afek mi tute kiam mi komencas paroli nove, mi fikis ĉion estas pro vi ke mi fikis tion Oh, oh, oh, lia capo movi just pli rapide. Ne, ne vi ne povas en ili vian zon. Uuuu! Uh, oh, feck! Oh, feck! Kai nun la play last to Ludo. Kiu vere shine estas mia play shatata. Jesus no mata robota uno kor nulo. <laughs> Doni si play Ludo kai vi vidos mem. Rigardu lin. Kiel bella li estas. Oh, mi nomas lim! Um, um, ciel arco. Yes. Tio estas tauga nomo por mia unu cor nulo. Ciel arco. Vi devas savi. Fek. Mi just morectigis ciel arcon. Ciel arco dua. Vi devas savi la mondon. De la grandai stelloi, cian ili estes dangerai. <laughs> No kiel fecce musa la aspecto de citiu ludo, verre. Vi terfas saviu la mondo de la granta estella. Do, tio estes paresca la tuta ludo, verdire. Do, se vi chatis citiu ludo, chatu gin, disconigu gin al filmeto, ne la ludo mem disponigu gin abono mi an se vi an kanal ne abonis, es mi vidos vin <laughs> la veronta filmo kai se vi ne estos tie mi trafos vin kai mi ludos flash ludo na pod vitum vi dormas <laughs> <laughs> Kai kia, ciam mi volas danki mian donacantojn ĉe Patreon, ili estas Alexander Tolefesen, JZ Knuckles, Cole Tam, Sarah SC, Tommy Lindsley, Slavish Glayev Robert Nielsen, Lupe kaj Shane Powell. Kai Alexander, mi promesos, mi lernos por anonci vian nomon. Kai se vi volas donati al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecon, vi poves per la ligilo sube en la prescribo.